amigos, Pastor Doug Batchelor aquí. Ha pasado un poco desde que hicimos una actualización de noticias de profecía, pero hay algunas cosas que han sucedido esta semana que creemos que uh, realmente deberían captar la atención de la mayoría de la gente, especialmente de los protestantes. No sé si son conscientes de lo que hizo el Papa el jueves 12 de septiembre, pero tenía un video especial donde ahora está estableciendo una fecha para establecer un pacto global con los líderes del mundo para reeducar a los jóvenes del mundo pero también fue presentado por el Vaticano en forma escrita, uh, así como el propio Papa en la lectura en el uh, video. Y la fecha es el 14 de mayo del 2020 y está llamando a los líderes del mundo. Bueno, vamos a reproducir este video. Lo tendrás aquí en la pantalla. en encíclica Laudato Si' Debo detenerlo ya. Lo primero que hace cuando presenta este video es que hace referencia a su encíclica que fue Laudato Si. Uh, del 2015. Y esta fue la encíclica del Papa sobre el medio ambiente. Y en esta por favor, no se pierda que comienza todo su video haciendo referencia a esa famosa encíclica sobre el medio ambiente que dice en el párrafo 237, en domingo nuestra participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. El domingo como el sábado judío está destinado a ser un día en el cual sana nuestras relaciones con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Por supuesto, toda esta encíclica sobre el medio ambiente está hablando de lo que podemos hacer para salvar el mundo, el medio ambiente, y ayudar a prevenir o revertir el calentamiento global. Y en realidad está dando a entender que guardar el día de reposo e incluso ir a la iglesia el domingo. Dejamos descansar el medio ambiente. Lo seguiré leyendo aquí. Dice, um, el domingo es el día de la resurrección, el primer día de la nueva creación cuyos primeros frutos es la humanidad del Señor levantada y la promesa de la transfiguración final de toda la realidad creada. También proclama el descanso eterno del hombre en Dios. La ley del descanso semanal prohíbe el trabajo en el séptimo día. Está de acuerdo que es el séptimo día y para que tu buey y tu asno pueda tener descanso y el hijo de tu sierva y el extraño podía refrescarse. El descanso abre nuestros ojos al panorama más amplio y nos da sensibilidad renovada a los derechos de los demás. Así que eh, básicamente dice que descansando y descansando, la gente, animales y el medio ambiente va a ayudar a contribuir a salvar el medio ambiente. Así que no te pierdas el punto cuando comienza sus comentarios haciendo referencia a su encíclica tratando con el medio ambiente. A colaborare per custodire la nuestra casa común. Llamando a todos a cuidar de nuestra casa común. Significando el mundo. Tenemos que trabajar para salvar el mundo. Para capire cuánto es urgente Urgente significa urgente, es una emergencia. Si Sia la sfida che abbiamo davanti, dobbiamo puntare sulla educazione, che apre la mente e i cuori ad una comprensione più larga e più profonda della realtà. Serve un patto educativo globale. Necesitamos un pacto global en educación. El mundo necesita ser reeducado y necesitamos que los líderes del mundo se unan y firmen este pacto. Pacto, por supuesto, es un contrato firme, promesa, tratado o acuerdo. Así que está llamando a todos a unirse. Me pregunto um, quién va a escribir eso. Digo que probablemente será producido por el Vaticano y que todos estén de ah, acuerdo en que tenemos que reeducar el mundo sobre lo que tenemos que hacer para salvar el medio ambiente. se eduque a la solidaridad universal, a un nuevo humanísimo. Por esto ho un evento mundial. Él dice que va a promover un evento mundial que creará una nueva solidaridad universal, que significa una nueva unidad. Y este ha sido su tema en su papado y un nuevo humanismo, el cual él habla. Y te preguntarás qué un nuevo humanismo significa. Uh, Usualmente la iglesia son renuentes a hablar acerca de un punto de vista humanístico, porque los cristianos no tienen el punto de vista humanista. Tenemos la cosmovisión cristiana. Que se terrá el 14 de mayo de 2020. Así que está dando la fecha. Va a suceder en mayo 14 de 2020. Está invitando a todo el mundo en Roma, pero todavía no está claro si realmente va a ser en el Vaticano. El Vaticano puede que no sea lo suficiente grande para albergar la reunión. Creo que hay que esperar a ver cuántos y qué líderes mundiales responderán a esta invitación a aceptar una nueva educación. En un momento de extrema fragmentación, de extrema contraposición, c'è bisogno di unire gli sforzi, di far nascere un'alleanza educativa per formare persone mature capaci di vivere nella società e per la società. Está diciendo que vivimos en un momento de gran fragmentación, de gran división. Necesitamos gente madura. Así que aquellos que vienen son los maduros que van a estar de acuerdo. Esa es la única manera en que realmente salvaremos al mundo, uniéndose. Hoy en campamento pero ha bisogno de un camino educativo. No non possiamo fare un cambio sin educar a quel cambio. No, no puedo estar en desacuerdo con lo que está diciendo aquí, uh, que si quieres cambio necesitas educar para ese cambio. No uh, debería sorprendernos que el Papa, quien es uh, un jesuita, está hablando de la importancia de educar para el cambio. Ese es un tenor primario de los jesuitas. Es la educación y operan instituciones educativas en todo el mundo. educational institutions all over the world. Um, Ellos saben lo importante que es entrenar y formar. Train and form and uh, y casi uso la palabra lavado de cerebro a la gente think. sobre cómo pensar. Un proverbio africano recita che per educare un bambino serve un intero villaggio, ma dobbiamo costruirlo, questo villaggio. Luego cita de un proverbio uh, familiar que se necesita una aldea para crear a un niño, que fue utilizado por Hillary uh, Clinton antes y durante su campaña. y suena hermoso. Pero la palabra aldea no es como la ciudad, no es una nación o país o algunos poderes políticos, es un poco hogareño. Así que dice que tenemos que ver el mundo como una aldea. Tenemos que unirnos como líderes de la aldea en el entrenamiento de los niños de la aldea. Está hablando de programar a los niños del mundo. Es lo que está tratando. Tutti insieme, educare bambini, educare futuro. e dobbiamo modificare il terreno delle discriminazioni, come ho sostenuto nel documento che ho recentemente sottoscritto col grande imam di Al-Assad ad Abu Dhabi. All right, now, I don't no know sé if si you notaste this, esto, pero esta es la única persona que cita en todo el video. Sorprendentemente, es el gran imán de Abu Dhabi, Al-Assad. Al-Azhar. Y el Papa a principios de este año, en febrero, hizo un viaje sin precedentes por primera vez que cualquier Papa. Ha estado en Arabia Saudita teniendo en cuenta que Arabia Saudita es el lugar de nacimiento de Mahoma y el bastión del Islam. And the stronghold of uh, Islam eh, He estado allí varias veces. Uh, Tiene la mezquita más grande del mundo. He estado allí y hemos uh, grabado algunas grabaciones allí. Um, es algo increíble. Cuando estamos allí reuniéndonos con cristianos, estaba extremadamente controlado. No se podían uh, encontrar justo en la ciudad. Pusieron a los cristianos en recintos ligeros fuera de la ciudad. Y dejar que el Papa entre realmente me sorprendió que lo hicieran porque incluso puede haber más personas expatriados de fuera de Abu Dhabi que trabajan en Abu Dhabi, muchos de ellos filipinos y católicos. Uh, y hay un millón de católicos en este país uh, islámico y decenas de miles de ellos salieron cuando el Papa fue y él fue con el gran imán y se abrazaron y abrazó al rey y fue calurosamente recibido. Uh, Desplegaron la alfombra roja y te preguntas, ¿qué está pasando aquí? Ahora he dicho antes en otros videos que no pierdan el <laughs> punto que tienes al rey del norte y el rey del sur, dos de las religiones principales en el mundo. Son cristianos, 2.2 billones de personas, y luego tienes el Islam con 1.7 billones de personas. Y dijo que es tan importante para nosotros primero establecer que tenemos un documento en conjunto entre estas dos religiones y potencias mundiales para que pueda haber paz y armonía. Así que esa es la razón por la que creo que está mencionando eso. Ese documento está hablando de respetar las libertades de diferentes religiones. Otra razón por la que Arabia Saudita podría ser muy relevante ahora en el esquema de profecía es que fue hace dos días, aparece que Irán bombardeó estos campos petroleros en Arabia Saudita que tienen el potencial de realmente acelerar las tensiones en el Medio Oriente en este momento. Es por eso que el Papa menciona esto. Debemos fare in modo che questo bilancio faccia crescere in tutti la consapevolezza di ciò che unisce le persone e tutte le componenti della persona, lo studio e la vita, generazioni, i docenti e gli studenti, la famiglia e la società civile, con le sue espressioni politiche, produttive, imprenditoriali e solidali. Así que está convocando a líderes religiosos de todos los aspectos de la vida. Habla de todo, desde la uh, economía. Hay que mencionar esto, la educación, los líderes uh, deportivos, de cada franja y tipo de la sociedad para unirse. Deben ser líderes en estos departamentos. Uh, Pueden aplicar, pero no ser aceptados por el Vaticano. Él está juntando lo que será el quién de quién de um, los líderes mundiales para decir, uh, necesitamos tener este pacto. Es pacto uh, global para reeducar la juventud del mundo y esperar cambiar los pensamientos de las generaciones. Debemos fare en modo que en este villaggio nasca una convergencia convergenza una alianza entre los habitantes de la tierra y e la casa común. Vamos a construir una alianza entre los habitantes de la tierra y nuestra casa común, el mundo. Todo esto um, suena tan bueno. La Biblia dice después de todo que Dios destruirá a aquellos que destruyen la tierra. Quiere que seamos sensibles al cuidado del jardín que plantó. El hombre fue diseñado originalmente para ser un mayordomo del jardín de Dios en Edén. Y así suena hermoso. Pero creo que necesitas leer entre líneas sabiendo uh, lo que está pasando en la profecía bíblica. Ese es un nuevo avance muy uh, profundo e impresionante en la agenda actual del Papa. para avanzar hacia unir las religiones del mundo y los líderes políticos del mundo y se hace por los niños, por el medio ambiente. ¿Quién puede argumentar con eso? Suena hermoso. que la educación sea creatrice de paz di giustizia, sia accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana, nonché di dialogo tra le, no loro religioni. No, sé si agarraste esa última declaración. Dice que todas las personas del mundo, de todas las religiones, suena como Apocalipsis 13. Llamaba a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, cada nación y lengua y personas. Y realmente abarcó todo eso en esa última frase. villaggio universale. una aldea universal. Village. Qué hermosa manera de decir una ley global. Uh, a, a global law. <laughs> Convenciendo a la gente a pensar y adorar de cierta manera. Ma un villaggio anche personale di ognuno. Dobbiamo fondare i processi educativi sulla consapevolezza che tutto nel mondo è intimamente connesso ed è necessario trovare altri modi di intendere l'economia, la política, la crescita y el progreso. Así que dice que el mundo entero está ahora interconectado. Necesitamos encontrar una manera de gestionar nuestra economía. Una parte de lo que dice que tenemos que difundir la riqueza alrededor, lo cual es aplicable a las masas del mundo, que les encantaría oír eso. Um, Pero allí de nuevo abarca la política, las naciones del mundo, la economía del mundo, todo lo que hay que abordar en este pacto global. Dobbiamo avere il coraggio di formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità. Así que ahora dice, no solo vamos a entrenar a los niños, este va a ser un programa que capacitaremos a personas dispuestas a capacitar a los niños. Per questo desidero incontrarvi a Roma per promuovere insieme e attivare questo patto educativo. Entonces, ¿cómo podría rechazar una invitación del Papa? Está invitando a los líderes a venir. Él dice, quiero reunirme con ustedes en Roma para que podamos promover esta alianza educativa, una alianza de educación global del mundo. Insieme a voy, faccio appello a todas las personalidades públicas Ahora, he's not only no am I sending a personal invitation to the public leaders world, I Quiero que ustedes se unan a mí para instarles a ellos a participar en esto. En realidad va directo a la gente de base para decir, ustedes le dicen a sus líderes mundiales, líderes políticos, uh, líderes empresariales, um, líderes uh, económicos, incluso las personalidades deportivas, cualquiera que tenga influencia, debe ser instado por la gente a venir a esta reunión donde firmarán un pacto global te hace preguntar, tal vez es inofensivo, pero hace, créanlo o no, que el pelo de mi cuello se erice. Que a en en el già impegnate nel la settore de delle nuove generazioni. o fiducia que no si tirarán indietro. Vamos a educar a las generaciones futuras y no daremos marcha atrás. Eso es lo que acaba de decir. Cerchiamo insieme di trovare soluzioni, avviare procesos processi di trasformazione, senza paura. Creo que es interesante. Dijo que reuniremos, trataremos de encontrar soluciones. Puede estar casi seguro de que cuando lleguen habrá algo ya escrito uh, típicamente, es ley de vida. Pero el que establece la fecha para una reunión, quien establece la agenda de la reunión, que dice el lugar para la reunión, está liderando la reunión. Así que no hay duda sobre quién está a cargo aquí de esta reunión. of this meeting. Invito ciascuno di voi ad essere protagonista di questa alleanza. Calls an alliance. L'appuntamento è per il giorno 14 maggio 2020 a Roma. Vi aspetto e fin d'ora vi saluto e benedico. Grazie. Gracias. Da su bendición. Dice, espero verte allí. Ese es un llamado directo a las personas y a los líderes del mundo para venir en mayo 14, 2020 a Roma tal vez en alguna área de reunión más grande, incluso en el Vaticano, donde va a decir que necesitamos un pacto global para reunir al mundo, para educar a nuestros jóvenes, para uh, ayudar a salvar el medio ambiente y las cosas tangibles que podamos hacer. Y él comienza haciendo referencia a su encíclica sobre el medio ambiente, donde menciona específicamente el día de reposo, entre otras cosas. Amigos, um, no podía dejar pasar esto sin decir algo sobre esto. Algo más en el artículo que fue emitido por el Vaticano sobre esto dice que estamos invitando a organizaciones internacionales y se puede ver esas cosas en el sitio web del Vaticano. Estamos invitando organizaciones internacionales y nota esto, los grandes de la tierra. Me llamó la atención esto porque suena exactamente como Apocalipsis 18, donde dice tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Es lo que dice en la Biblia, por lo cual todas las naciones de la tierra fueron engañadas por las hechicerías de Satanás. Tal vez soy el único que piensa que esto es algo para mantener nuestros ojos en él. Será muy interesante de ver cuántos líderes protestantes y educadores y de dónde responden a esta invitación diciendo, inscríbame, yo voy, Papa. Me gustaría saber uh, más acerca de este pacto global. Um, y debemos estar orando a medida que se acerque. Saben, la Biblia nos dice que la rueda uh, de la profecía tal vez hace giros lentos, pero da vueltas seguras y verdaderas. Y creo que acabamos de ver otro engranaje en la rueda, otro tic en la mano, otro hoyo en la correa, otro sonido en la campana en el reloj de la profecía de Dios. Así que te animamos a mirar nuestro video llamado La novia, la bestia y Babilonia. Te ayuda a entender por qué temas como este son importantes. También uh, te animamos a que tú amigos den me gusta a este video y lo compartan. Cada vez que le den like o me gusta, hace que sean más fáciles para otras personas encontrarlos.